Also man kann einmal sein Handy aufladen bei unseren Chargern. <laughs> Dann kann man bei einem Gewinnspiel mitmachen und wir haben Süßigkeiten, Luftballons und so weiter. In erster Linie haben wir die offiziellen Maskottchen, Lara und Louis. Dann gibt es verschiedene Sachen wie Hauben, Stirnbänder, Handschuhe, Tassen, dann haben wir verschiedene T-Shirts, ähm, Kappen, Schlüsselanhänger, Pins. Wir können zum Beispiel hier Fotos erstellen. Wir können ähm, morgen zum Beispiel verteilen wir wieder so Hauben von der Mützenmafia. Die können die Athleten dann selber auch zusammenstellen aus verschiedenen Farben. In der Ecke von Rotary kann man erstens sehr schöne Bänder bekommen ähm, die sozusagen die rotarische Gemeinschaft darstellen. Und wir informieren über Rotary, Rotarakt und Interact. Der Herr Doskozil und der steirische Landesrat haben uns heute auch schon hier besucht und uns einen netten positiven Gruß geschrieben. Wir haben hier eine kleine Box von Get Hier kann man Serienfotos machen mit, mit einem Get Rahmen und wir haben eine Workshop-Ecke, da können sich die ganzen Kinder austoben. Sie können hier basteln und auch beziehungsweise was aufschreiben und dann picken wir das auf die Wand. Also, wir haben da die offizielle App zu den Special Olympics, die kann man sich downloaden, da findet man alle Zeitpläne drauf ganzen News, die es gibt, wenn es irgendwas verschiebt, die Informationen zu den Sportlern. Und vor allem gibt es da auch den Heartbeat for the World. Also das soll man dann bei der Eröffnungsfeier und bei der Schlussfeier soll das dann jeder am Handy haben eigentlich.